ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ದಿನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಡೆಸ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೈಸ್ತಾ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಂತರವರೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಅಲಲೂಯ ದೇವರು ಸೊಲವ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲಲೂಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಗೋದ್ರ ಅವನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಗೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಗೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದುಡ್ಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಜಮೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಈಶ್ವರವಂತನಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನವಂತನಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬಾ ಘನವಂತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಸೊಲೋಮನನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲೋಮನನು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊಲೋಮನನಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಲೋಮನ್ ನಾ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ನೀನು ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಕರೆದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದ ಅರಸರನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದ ಅರಸರಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನ ನೀನ್ ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನ ಆತನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ದೇವರು ಸೊಲೋಮನನಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಡ ನಿನ್ಗೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಸೊಲೋಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಲೋಮನಿಗೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತನು ಬಡಂತ ಪರಮಗೀತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಆತನ ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆತನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಇಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೋಡ ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ದುರಾಸೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಅತಿ ಆಸೆ ನಿನ್ಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ದುರಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಗಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಪರಮಗೀತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತವನು ಸೊಲೋಮೋನನು ಆತನನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರ ದೇಶ ಅಂತ ಶೇಬಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಸೊಲೋಮನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೊಲೋಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನ ಕಂಡು ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಲಾಗಿ ಸೊಲೋಮನನಿಗೆ ಆಕೆ ತಂದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂಟೆಗಳನ್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೊಲೋಮನನಿಗೆ ಆಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸ್ತಾಳೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ರು ನಿನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಘನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಲ್ವ ಕತ್ತೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ರು ನಿನ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ಗೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ಗೆ ನೀನ್ ಜ್ಞಾನವಂತಳಾದ್ರೆ ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ್ರೆ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಓದನ್ನ ಓದಿ ಅವ್ರೊಂದ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಘನವನ್ನ ಧನವನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೇವಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಂಟ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರುಣಿಸುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳು ವಿವೇಕಗಳು ಅತ್ಯವಸರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ನಿನ್ನೆನೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕೊನೆದವರೆಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದೇವರು ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಥನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರಾಗೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂರ್ಖತನ ದಡ್ಡತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಘನ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ಮಹಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಹೆ ಮಹಿಪಡಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಸುಲೋಮನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ದಾಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಸೊಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊಲೋಮನನಾಗೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ನಾವ್ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವ್ ಜೀವನನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ನಾವ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀನು ಸೊಲೋಮನಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊಲೋಮನ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಸಹ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಝೂಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಡು ಕರ್ತಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ದೇವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಪ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೋ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳಿತೇ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ